Как повысить юзабилити сайта? Что такое юзабилити? Юзабилити – это понятие, которое характеризует общую удобность интерфейса, понятность навигации и э, доступность информации на сайте. Чтобы достичь высокого уровня юзабилити, нужно следить за такими факторами. 7 плюс-минус 2. Возможности кратковременной памяти человека ограничены и не могут обрабатывать больше 5-9 элементов одновременно, поэтому навигационное меню не стоит делать больше 5-7 пунктов. Правило трех кликов. Чтобы пользователь с удовольствием использовал ваш сайт, сделайте всю информацию доступной в три клика. Если это невозможно, сделайте так, чтобы пользователь всегда понимал, где он находится и куда ему нужно двигаться дальше. Правило двух секунд. Две секунды – это то время, за которое должна происходить реакция сайта на любое действие пользователя. 80 на 20 или правило Парета. Принимайте во внимание мнение только тех пользователей, которые действительно важны для вашего бизнеса. Обычно таких не больше 20% от общей массы посетителей вашего сайта, но приносят они 80% пользы. Стремитесь к логичному. Все элементы вашего сайта должны быть построены по одной логике. Это обеспечит простоту и удобство навигации. Быстрый способ. Сделайте возможным выполнять основные действия на вашем сайте быстрым методом, например, с помощью горячих клавиш или прямых ссылок. Отмена действий. Предусмотрите простой способ отменить или исправить совершенные пользователем действия. Под контролем. Пользователь должен быть уверен в том, что он руководит процессом и переходит именно в нужном ему направлении. Обратная связь. На сайте всегда должна быть форма обратной связи или доступный способ связи с вами. Это покажет вашу заботу о пользователе. Не загружайте кратковременную память. Не перегружайте сайт дополнительными элементами, которые мешают сосредоточиться на основной информации. Иначе пользователь может просто забыть, зачем пришел к вам на сайт. Не забывайте, простота, доступность и логичность – самые важные параметры удобных и понятных сайтов.